machismo e o terrorismo. É que é necesario recuperar o sérmolo de clase que deu orixe a esta data. Por iso estamos aquí. Renunciamos completamente á banalización, como vos decía, desta data, á comercialización mercantilista que o capitalismo pretende implantar nun 8 de marzo, e incluso o paternalismo de moitos homes que hoxe nos felicitan Mientras o Partido Popular di que a situación da crise económica xa é algo do pasado, mentras di que a situación eh, da fenda salarial reduciuse, eh, a fenda salarial, como sabedes, é diferencia que hai entre os salarios que ten un home con respecto aos que ten unha muller. Ben, non é certo que eso xa é así. Esa pequena reducción que houve, que é certa, foi porque os homes baixaron as súas condicións laborais, porque baixaron os seus salarios, e, por tanto, igualándonos para baixo. Esa non é a igualdade que nós eh, exiximos. Esa non é a igualdade. Nós pre non pretendíamos que se baixaran os dereitos aos compañeiros. Nós pretendíamos estar en pé de igualdade e, por tanto, ter as mismas garantías. Por tanto, denunciamos que o Partido Popular pretende facer eh, campaña, vamos a decirlo así, duns datos que o que amosan é a precariedade que ten a clase traballadora galega, que por primeira vez nos estamos equiparando precisamente por eso.